I'm looking outside my window I try to see where my luck goes Halo, sekarang kita lagi ada di Terminal Bungurasi Oke, jadi ini pertama kalinya aku ke Terminal Bungurasi Ya ampun Iya, yeah, this is my first time tuh. okay. So that's why kayak aku ngajakin mereka semua ini supaya saya nggak sendirian di terminal yang ini So kita um, udah tiga setengah jam perjalanan Terus sekarang udah lagi di rest area di mana nih? Di ya Sambil nunggu dulu Mau nikmatin sunrise Every person could be you though udah sampai di Pantai 9 Habis naik kapal 30 menit sambil nikmatin sunrise Tapi nggak bisa merekam sunrise-nya soalnya mendung Terus ini iya. kenapa kok disebut Pantai 9? Karena ada pantainya yang bentuknya kayak angka 9 Tapi kalau dibalik kan jadi 6 Kenapa nggak Pantai 6? Ya. <laughs> Hmm, kalau kesini nggak usah bingung mau makan apa, soalnya banyak warung-warungnya gitu. Tapi kita karena di sini ikut ada spesial kita dapat makan nasi ayam. Eh salah, ini tenggiri, ikan tenggiri, sama sayur dan telurnya. Terima kasih sudah disediakan semuanya. Top banget. Sedih banget, cuacanya kurang bagus, soalnya mendung banget tuh lihat. Um, ya semendung hatiku Iya, iya sedih banget hujan. Jadi kita harus bertemu di warung pop ice ini ya. Warung pop ice. Warung pop ice. Ya, Jangan saudara. <laughs> So understand what we could do Ikan apa? Itu ikan apa? Hmm? Ikan? Banten Banten Oke okay. Kamu mancing sendiri? Sama papa. Iya Ini hasil pancingannya ada pancing. masih di Pantai Sembilan. Terus habis itu di sini kita ketemu banyak nelayan-nelayan Ya kan. Cuman sayang banget di sini kayak kurang bersih sih menurut aku. Misalnya nih kayak lautnya sih di dermaganya kayak kotor banget. Terus itu di pantai-pantainya juga kayak kurang bisa bersih. So, setiap kali kamu ke tempat wisata, jaga kebersihan ya. Dan juga semoga warga di sini juga lebih bisa menjaga kebersihan. Gili Laba. Yeah. tadi sempet hujan. Ya. ya, cerah. Vlog saya dibajak. yeah. Read my eyes, do I want to stay? If you thought you weren't made that way It's the choices we make We give and take And I know you will keep Said I think I know what you mean Pretty good for Action Hai Hello, sekarang kita di Pulau Gili Labak. Ya, yeah. terus ini sekarang kita mau keliling Pulau Gili Labak. Soalnya ini pulaunya memang nggak besar Jadi kita jalan 30 menit Bisa kembali lagi ke tempat kita awal jalan Habis itu kita mau snorkeling Asik Terus di sini ya uh, ada penduduknya loh. Di sini dengar-dengar sih 37 kepala keluarga ya tadi ya. Iya. Yeah. Tinggal di sini jadi aman. Pasirnya putih. Kalau tiap hari bisa begini mah seru ya. Tapi panasnya ampun. Lebih bersih jauh. panas di gunung. Tapi bersyukur banget panas tadi habis hujan di Pulau Gili Genting sekarang di Gili Labak bisa panas gini ntar snorkelingnya masih seru banget. Asik. Yeay! Excited. you gave me that smile We stood there for a while That was when you woke me up jalan-jalan paling seger minum es kelapa muda. Es muda kelapa. Sepuluh ribu loh. Cuman sepuluh ribu aja di sini murah banget. Murah bingit Udah. gede. Capek tadi jalan akhirnya lebih dari 30 menit soalnya sambil foto-foto. Cuman satisfying banget. Nice. Kosong ya pasti. <laughs> Chances, past is were telling me I just crash again. Belang abad ini Mau tahu belang abad ini balik lagi ke dermaga di Pulau Madura. Yeay, tadi habis dari Gili Laba, perjalanan kurang lebih sekitar satu setengah jam naik bootnya. Terus sudah balik sini dan kita mau mandi, habis itu siap-siap pulang. Yeay! Langsung bunyi teleponnya semua. Aduh, aduh!